Привіт всім! Вас вітає Костянтинівський заклад загальної середньої освіти номер 16 Я Теснов Ірина Володимирівна, вчитель предмету захисту вітчизни медико-санітарна підготовка. З великим задоволенням хочу презентувати наш спільний проєкт разом з 10 А класом, який має назву. антитерористичної операції на території Донецької області вивчення першої невідкладної допомоги посідає найвизначніше місце, бо це може врятувати нам життя. Thank you. бачили, як ми працюємо на наших уроках, але для того, щоб удосконалити наші навички, треба ваша допомога. Чекаємо вас на нашому аккаунті в інстаграм, який ви можете знайти за хештегом.